दोस्तों आप देख रहे ऋतिक तोमर का चैनल लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर दो भाइयों पाँच सौ के बीच का टारगेट है दोस्तों टू के नाइन कैसे करते हैं दोस्तों आपको लिंक भेज देंगे कर लेना ये आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों ये देख सकते हैं कि मैंने डाउनलोड करा हुआ है अब आपको क्या करना है आपको इस वाली ऐप पे जाना है दोस्तों आपको इस ऐप पे हमें जहाँ पे आपने डाउनलोड करा है इसे आप ऐसे ढेर कर दीजिए दोस्तों इसे रोकना बहुत जल्दी हो जाएगा टू के नाइनटीन खेलना है ना आपको दोस्तों आप ऋतिक के चैनल को देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब अगर कमेंट कर देंगे भाइयों और आपका टारगेट है 500 के विप्स का दोस्तों देख सकते हैं आप एक्सिट तो हो गया अब आपको क्या करना है आपको सैलरी ऐप पे जाना है दोस्तों आपको क्या करना है आपको एक फाइल अच्छा, तो कट करना है कट करके पे आपको इसमें डाउनलोड कर लो कहीं पे भी

de दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट आपका टाइम है फाइव हंड्रेड के